Ela quer férias em Paris, eu vou dar E pode vir para cá Sei que é difícil me encontrar ah, ah, ah. Ela quer férias em Paris, eu vou dar Baby, pode vir para cá Para cá ah, ah, yeah, yeah. Ela quer férias em Paris, eu vou dar baby, pode vir para cá é Sei que é difícil me encontrar É que eu não me ah, acho tanto Acho e espanto toda essa maldade ao meu redor Vocês querem ver meu pior Mas eu não fico na pior Com uma garota tão linda é maldade Tanta saudade, vaidade Que fez eu ficar tão azul Tão broken, igual essas notas no meu voz Tão oh yeah yeah essas onças não param, ela é onça Não faz isso comigo não, sei que sempre me quer é no colchão É que às vezes eu fico tão espantado, tô tão abstrato ah. É que esse mundo me soga tanto, soga tanto Que eu fico, que eu fico parado não parada num tempo Ela quer férias em Paris, eu vou dar Baby, pode vir para cá Sei que é difícil me encontrar É que eu não me acho tanto oh. Sei que você quer meu humilhão milhão Tô seguindo a milhão, seguindo a me Seguindo a me, hey. na fora Sei que você quer me ver lá fora 500 vezes eu quero tanto ter você aqui Você de quatro me chama no espanto faz eu ficar tão assim Não fala oi pra mim Manda no zap tudo que você quer ouvir Quer ouvir Qualquer dia eu passo aí pra tomar aquele café que você gosta Defesa daquele jeito que você adora ah, ah, ah. Ela quer férias em Paris, eu vou dar Baby pode vir hum, para cá Sei é que você quer me encontrar Mas eu nem me acho tanto Toda vez que me acho eu espanto Tudo mal ao meu redor Vocês querem meu pior Mas não vai ter meu pior Porque eu tô na minha melhor fase Amo fase Eu sou tipo, eu sou tipo